elected MPs, our elected Welsh MPs from speaking, whilst Europe recognises the Welsh language as a co-official language. The Welsh language is stronger for being in Europe. Dyn ni gyd wedi cael sioc, sioc ofnadwy dros y dyddiau diwethaf yma. Dwi wedi cael sioc i weld sut all twyll a chelwyddau lleiafrif llygredig sut all y celwyddau na rhwygo ein cymuned cymunedau ni. Dwi wedi gweld yr effaith, dwi wedi gweld y casineb sydd wedi cael ei creu ganddyn nhw. Sut gall yr holl rethrig yma, yr holl rethrig sy'n dod o, o dir cyfryngau Saesneg, sut, sut all y fe cael siwt effaith ar ein gymunedau? Dyn ni wedi darllen lot dros y dyddiau diwethaf ynglyn â parchu, parchu y broses democrataidd, parchu penderfyniad democrataidd. Mae'n rhaid cofio, dyw'r dyw referendum yn dim byd i wneud gyda democratiaeth. Dyw e ddim wedi cael ei seilio ar democratiaeth. Cafodd y referendum yma ei seilio ar celwydd. Cafodd e ei seilio ar casineb ac ofn ac yn anffodus cafodd ei seilio ar hiliaeth. Does dim lle i'r pethau yma, yma yn y Cymru fodern. This, I've, I've heard a lot in the past few days about respecting the democratic process, respecting a democratic decision. We need to remember that this referendum was not based on democracy. It's a referendum that was based on lies a referendum that was based on hate and unfortunately a referendum that was based on racism in many cases. Mae achosion o gysineb hiliol lan 57% ers dydd Gwener. Acts of hatred, racial hatred, I'm sorry I'm trying to be positive, it's very difficult, um, acts of racial hatred are up 50, 57% since the vote, since last Friday. We have seen it in our communities. My mother saw it in the local post office. Mae rhaid i ni ymwrthod a hwn. Mae rhaid i ni gwrthod uh, ymwneud â fe nawr. We have to reject it. If we see these acts of aggression, these acts of hatred, it's a scary thing. But we can't afford to stand there with our head down and pretend it's nothing to do with us while our friends in our community are, are being abused. We can't do it. Dwi gofyn i chi wneud tri peth, tri peth i gorffen. Un, mae dyletswydd arno ni i ymwrthod ar casineb yma. Sefwch lan, sefwch yn gan, sefwch gyda'n gilydd. Mae'n edigol ohono ni. Dau, Dyna ni ddim wedi wneud digon i waredu ein cymdeithas o'r casineb sy'n cael ei, ei palu gan, gan grwpiau megis UKIP a'r cyfryngau Saesneg. Mae rhaid i ni wynebu'r her nawr. Mae rhaid i ni mynd i'r afel y fe. Ni fydd Cymru rydd yn Ewrop, Cymru modern, ond i bai bod ni'n cael cyfrwng wasg, llif wasg Cymreig ein hunan, yn lle y llif wasg Prydeinig, Prydeinllyd yma sydd yn, sydd yn llydain i casinau. A trydydd, trydydd, allan ni nawr roi y negatif roedd tu ôl i ni a mynd ati i gwella ein cymunedau i ailadeiladu ac i ailadeiladu gyda'r gyda Cymru rydd, Cymru annibynnol yn Ewrop o fewn golwg. Dwi'r o'r barn a mae Cymdeithas i Iaith o'r barn be sydd angen i ni gyd uno ac yn elu am nawr yw Cymru rydd o fewn Ewrop. I, I, I'd summarize very quickly for you. Um, I, I call on you to do three things. One, I call on you to oppose any acts of, uh, acts of hatred or aggression that you see in our local communities. stand with your head, stand together, stand, stand strong, oppose these acts. They have nothing to do with us. They have nothing to do with a free modern Wales. Number two, we haven't done enough. We haven't done enough to get to grips with the threat and the hatred that is being spread by groups like UKIP. I'm sorry to mention them, but we, we have to face the challenge now. We can't just ignore them and hope they go away. We can't just laugh at them and treat them as clowns. They are a serious threat. The, the, the, the British the British media, which is helping them to spread this anti-immigrant, anti-migrant hatred. We need to get grips to it. We will never have a free Wales in Europe unless we have our own Welsh our own Welsh media instead of believing and listening to all this tripe we are getting from the English British media. And number two, let's let's try now let's try and put this very weird experience behind us because it has been weird i've never experienced anything like it let's try and put the negativity behind us let's try and unite now and start rebuilding our communities rebuild with the three independent Wales in view an independent modern Wales in Europe let us do that together diolch yn fawr Cymru rydd mewn europe